他说他罚单都会进吗？立刻给减震。我靠，真进了！现在进正常，你一会儿累的时候进。嗯。 大家可以说那是关键时刻他罚人就会进了，对不对？球这人就哭成这样。他毕竟是这个校队的那个首发。这学校 U T 的啊？不是 U T，就是他是高中校队首发。高中？不还是很牛逼啊？像那个我跟我们打球那个在高中是替补。 是第三轮替补，就那个你觉得还蛮厉害，那个常跟我在一起那个，那个我说四战全败，就后来来加拿那，那个，他他在高中是替补啊，还是就是第三轮的，就是三线球员嘛，就嗯，就他都已经那么牛逼，了，这个校队首发，这个肯定还是级别更高一些嘛。 高中也天天打比赛吗？天天训练吧，有没有天天比赛我都不知道。高中比赛应该没那么多场。 你说这个七号罚篮准不准？你觉得？我觉得准。啊、我操！ <laughs> 哟，这个厉害！这瞎嫩啊，这个。 那么快攻得分，紫队的快攻得分比较牛逼。我操！哎呀，这个可惜，踩线了。 这步好快呀！我操！你说刚那个起速，嗯，好快。所以嘛，人家是校队首发嘛。确实快。嗯。这断的好绝，那防的够积极。我发现这个紫色队的打法，他们还是。 传球快攻是他们最主流的得分方式。篮防。那边真级别那个不用看啊，那个那个级别跟这还是差。的。 那边是法科尼进。哎呀，这也厉害！你看，黄的不会打快攻，他们断到球之后就只能重新组织，他们要打组织进攻。 看紫色这一断球就是快攻，打得多犀利啊！这个，这两边打法上就是黄色，虽然阵地战的能力比较强，但是因为不会打快攻嘛，对，就打得少了。 他们紫色紫色打了多少个快攻了，对不对？基本上全是， <coughs> 几乎都是快攻得分啊，紫色。二十分几乎都是快攻。其实就跟那天咱们那个对手一样，咱们那个对手也是，确实比较好。你帮我拿一下，我们换成球啊，行。咱们那个对手也是这种打法，都是以快攻为主。嘛。 打死不打快攻了，他们。来上，来上！来这个转换好呀，太漂亮了。 好，快，要他的好，好，好，好。们现在要强攻篮下，这个黄色队要犯规我说黄色队现在的打法变成强攻篮下。嗯，我们来看这个。 辽宁老猛了，我操！啊，那个那个三号是 A B C，他说他之后可以来加咱们队。没有，没有辽宁队夺冠有意思。那最后辽宁打北京，辽宁第一场三比零浙江，第二场三比零广青岛，青岛，在三比零北京完胜。 多少年了，我操！打进四次总决赛，一次冠军没拿到。四次还是五次？四次。然后就，然后北京四年三次打进总决赛，两次夺冠，第三次看看冠军没？没有。没打了，我这个为啥不拿呢？拿了回场。回场是搁中间发球，这是搁底下发球，但是中场发球好了。 对不对？那你要问他了，他这个没有受到好的教育。命中率忒高了。这个还好，之前我看另一个队命中率更高，这边是比较激烈。咋样，陆哥？直接上去，直接上去就起，也不管你鸡巴防不防，我反正上，我上去就是起。之前我看到过那种以投射为主。 有点像林书豪，啊。 <coughs> 这场比赛只要出现花的迹象我就走。出现什么？花的迹象就觉得没啥可看的，我就走。啊？有可能吗？有可能。为什么？ 你觉得哪个队要？要扣我！你觉得哪个队要把对方花掉？你觉得哪个队？一个一个大我操！你觉得哪个队要花的那个队？不好说，我觉得容易花。我感觉很激烈啊！我操 等到生命再打球，他们就是先飞起来，是再找球。对，我们看到球在飞。我操！这感觉黄队黄队身体条件更好一点。是啊，黄队要阵地战嘛，但是紫色的快攻打的很好，就紫的快攻得分得了十几分了，十五号、六十四号，哎呦我的妈呀！ 这个小小胖胖，我操，这技术非常好，我靠！啊，对，小胖，个横移之后挑篮嘛，射，中了，你看这手球挡住了，射，呃，不没有好机会不随便出手，因为这个是没有进攻时间限制，就有了，很有耐心，很有耐心。 打的很好，就两只兄弟，那个六号跟十二双胞胎，哦，对，双胞胎，你跟他们打，的时候，他们厉害吗？可以，三分都停止，啊，六号十二双胞胎，握手了，伸手了，哥们直接要扣我。操！ 谁过二十四啊？我忘了，这鸡巴神作。这没用，捡起来再说。我操，这时间就是被我耗没的，从五十秒一直在走这时间。呃，反正他罚篮罚篮无所谓，时间到会让他罚完。他故意罚的慢，这样别人就没得攻嘛。对我肯定罚的慢，我可能罚三十秒就。 再玩一下，一下，投完剩五秒。谁要求暂停？谁要求暂停啊？队吗？谁要求暂停啊？紫队吗？ 了我。哎，我会投篮，不行，你那妹子投篮呢？你过去。妹子，哎，妹子什么时候过？前妹子，他妈过点毛啊！啊？啊？这边就被吹进篮过去不对，不是这样做的。 应该是犯规吧。像不？我靠，一传出来就是。这没了，这个剩八秒。我靠，没了。哎呦我操，真真的能冷的哦？是， <laughs> 差一点。对。